现在是四月二十六日的凌晨的两点，经过四个晚上，每天晚上打了一两个小时，终于打通了幻桥魔神和疾风天王，在这里小小的记录一下，因为我发现心态真的非常重要。之前开荒的时候，看到队友只吃一个小饼干，自己的血压也会上涨。这次开荒的时候，心里非常的平静。 队友没接好线，或者是拉断了头发，内心都毫无波澜，反而让自己基基本上没有犯错。以前开荒的时候很容易急上头，然后急了以后就队友犯完错就自己就开始犯错。因为以前打完四层万魔殿以后没事做，去开荒绝呀，自己简直是一级国王，虽然并没有表现出来。 文字或者是语言上的攻击性，刚好队里几个人有事情，队伍散了之后一直无法和自己和解，e a a 到了现在没有去打，零是万魔殿的舞蹈吧。非常感谢候鸟和子言的攻略解说视频，后面的话内心还是无法拒绝呀。如果有时间晚上能够参加固定队，或者是等到暑假去把。 绝补上，就这样，拜拜。